שטח, כביכול, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו בעצם צריכים להכניס רובוטים לחקלאות. אחת הבעיות זה שלחקלאים אה, אין כסף, אז אחד מהפתרונות זה לנסות לראות האם רובוט יכול לשמש ליותר מתחומה אחת, ואז הגיע הרעיון של שימוש ברובוט מגודל, שמה נסביר עליו. העבודה פה היא לא ניסויית, היא לא הגיעה לשטח, גם לא תכננו שתגיע, היא יותר אה, נשארה ברמת המספרים, אבל כן אנחנו צריכים לראות קצת רעים דברים אנחנו עובדים כן על... אה, על עצים אה, אמיתיים, על מדידות של עצים אמיתיים, ובודקים, עושים אופטימיזציה, לחפש רובוטים שיתאימו להם. בעצם אה, אה, לא מספיק ארוכה, יש לך משהו כמו 40 אפילו קצת פחות. אתם רשאים, כדאי שתשאלו שאלות, שאלות הבהרה, שאלות כבדות נשאיר. נולדה ורובוט מוגבל משימה, רובוט נולדה מוגבל משימה. מה לא הולכים לאיזושהי הרדמה, בכלל מה עשית כל הסיפור הזה? הסיפור קשור, אה, אני מקווה שאחת מהאתם טעים, אז הסיפור קשור לאוכל. קודם כל, כמה אנשים יהיו בעולם ב-2050, מישהו יודע? בערך. לא 10 מיליארד. כמעט. לפי האו"ם, ב-2050 אה, יהיה 9 מיליארד אנשים. אז תהיה תקן יחידים. סבבה. יחד עם כל הסיפור הזה של אנשים הולכים, כמות אנשים הולכים, <coughs> הבעיה שלנו ש... שטח החקלאות הולך, הולך וקטן, כלומר שטח שבו אנחנו מגדלים אוכל קטן ב-60% רק ב-50 שנים האחרונות והוא ממשיך לפעול. בישראל זה אותו מצב, ויחד עם כל הבעיות האלה בואו נצא לכם עוד בעיה שאנשים לא מוכנים לעבוד בחקלאות. וטוב יש לנו חקלאות על החקלאות, אבל תכלס מי מאיתנו עובד בחקלאות? ביפן גיל הממוצע של החקלאי כבר הגיע כמעט 70 שנה. בארץ כמות המועסקים בחקלאות ירדה פי ארבע, ברמה של אחוזים. גם 57 אחרונות. התמונה פה מפגישה מה שקורה עם עובד בחקלאות, למשל גם בארץ, חברת בראשית של חברה לייצור התפוחים הכי גדולה בישראל, חלק ניכר מהתפוחים נשאר על העץ או נרקח וכאילו למטה, כי פשוט אין להם עובדים. יש להם שם אזרחים דרוזים שמגיעים מהרמה, מוכנים לבוא לעבוד למספר שעות מוגבל, וזהו. לא לא מבין את זה לעבוד יותר, זה משהו. אז מה הפתרון של כל הסיפור הזה שהצענו את כל הבעיות, שזה בעיות של אוכלוסייה גדולה, שאנחנו מצטמצם ואין עובדים. לדעתנו, הפתרון הוא רובוט. כנראה שרובוט לא יוצא לעזוב לאקדמיה, רובוט לא יוצא לעבור לאי ולעבוד בסופרמרקט. לפחות אנחנו מקווים שרובוט יעבוד למה שאנחנו שמים אותו לעבוד. אבל גם ברובוטים יש בעיות. מה עובר ברובוטים? שתי גישות העיקריות ברובוטים כשאנחנו מדברים היום בחקלאות, אומרת, או בוא נבנה רובוט נורא אוניברסלי, שזה מגוון נורא רחב של משימות. בעיה מאוד גדולה של דרך מאוד יקר, מאוד מסובך, ושוב אנחנו נכנסים לנושא שהחקלאי צריך איכשהו לתחזק אותו, ובדרך כלל החקלאי היום הוא לא דוקטור להנדסת מכונות, סוגי ועוד משהו, אז זו בעיה. גישה שנייה אומרת בוא ניקח מסרות, נקבע משימה כמו אורן שיודע רפת לחרוכים, או אורן שיודע רפת לקרב אופן לפרות, או פשוט יעשו משימה אחת. הבעיה בגישה הזאת, שאז הרובוט הזה 80%-90% מהזמן הוא מובטל. כלומר, הרובוט שיחס לפחות След да работното е ходиш на чарбешата, порачавам умале абаком сам. Защо е барате? Да как е шале това да видате? И започнам да рокот е додаде по концу. Там, кој победи, узме му додаде. Тоа за му додаде ги. Додаде му ги, ще му рукам ни хедот на својот и фрадот. Ведеке што ми не успел. Вот да збирате раја. Им еште, им еште шароше хедот. Араби, маза араби, арза револют симови и за призмати ми трага. всего бившего до листовой, значит до литера. И ми э, что що робити? Я не ходив актив, мем камеру 8 шунів. Я пошла, дряпся, така шахтера скирця, в аренду для решено, вот так были в чем же не вышло, ну, ну, э, в лихевер миссиями, что там робот, и какие вот там камни идут, и длится все дальше идут, в ВБК, но ну работаем же 90 по ним шунів. Що бодр дір на збірі та мотивація ще буде цього. Бодр ніж ще буде, що такого, что трохи ціно. Що в любові такого, бо трохи ціно. עצמה עובד איזשהו דמיון לעלים, תפוחים אחרים, ענפים, כלומר איזשהו מכשולים שבדרך לרובוט להגיע לאותו תפוח. פעם אחת נמצא נמוך, פעם שנייה הוא נמצא גבוה, ואנחנו רוצים לבנות רובוט שמצליח להגיע לתפוחים האלה. קודם כל אפשר לבנות רובוט מסובך, אבל בואו נגדיל את עצמנו רק מהחלקים האלה, ובואו נציג רובוט אחד שמורכב מארפי, כלומר סיבובי, סיבובי פריזמטי. כאן לראות שהוא כל דגל בקלות להגיע לתפוח הזה, אבל אם נשים אותו פה, לתפוח הזה הוא כבר לא יגיע. голям нешком. И ние вярваме до това как пиара, приземат си силови силови, кој кој потом да гледа да гледа плохо, за валюе кој да гледа да плохо решен. А с моим усилием слушай, може не работим, робот отказе, робот отказе, а върху фон, за това робот, за там парки, и у они върху там как, они нас ляха му си маха, они върху там опера, они нас ляха му си маха, за и рабоча счета. Вармаш на просто да ги, да се курена, но потом рабоча ну, работа універсальний мультфільм черговий планиці махова. Мультфільм черговий пошук. Ну, там робить кізноту іменно старались таким, що його універсальний, ну, це робот пошук. Що ніби ну, які будуть там карта помахає, ВДЗ, оце та щинує Макбілю, та Макділю, чи скажімо, Макділю та А смотрите, ма а находом посічна, а находом посічна робот модулями, що робот модулями пока в мімі фрагів, таким признательним службі, деякі робот посічна зе азрот. עכשיו, אם אני מניח שזרועות מוכרות בעקבות בסיס מסוימות, אז אם אני לוקח יותר יחידות בסיס, אני מעריך את הזרוע, אני לוקח פחות, אני מקצר את הזרוע ואני יכול להרכיב אותן בזוויות שונות זו לזו. אני יכול גם להרכיב סדר של המפרקים, כמו שהראיתי קודם, להרכיב סיבובי סיבובי פריזמטי או פריזמטי סיבובי סיבובי, ובכך לקבל רובוטים שונים. מכאן אני מגיע למה מקום יש שם חשש ששלושה רובוטים שמורכבים מאותם יחידות בסיס, שעושים דברים שונים מתאימים מסיבות שונות. במפעל הזה כבר נגיע למטרת המחקר. מטרת המחקר שלנו הייתה בדיקת כדאית של ברובוט מודל לחקלאות. כלומר, גידלנו רובוט, הלכנו לעצים ש... תכף אני אסביר שבדקנו, ובדקנו האם יש לו יתרונות על רובוט רגיל. לצד כל זה, היו צריכים גם לפתח שיטה לתיקון רובוט מודלות, כלומר, מכל מגוון הרובוטים, איך לתכנן את הרובוט הספציפי הזה, שהוא הכי מתאים לנו למשימות שלנו. פה הולכים לאיזשהו barwy mogły zawinąć, że wygnanie. A z kolor проводим активно тренирование картерным алгоритмом. Смотрим, что должен измениться. Так же не посмотрим. Картерим, анагием, олим, амом кесов, каилим и амбушук, Что шелемим, шелемим, шелемим, шелемим, הם יכולים לעשות זריעה, יכולים לעשות קטיף אסיף, אסיף נראה לי, אסיף. הבעיה הייתה שא' הם קיימים רק בשדה, לרוב, לא- וב' זו מכונה ענקית, עולה המון כסף, כאילו כמה שדיברתי לא נדיר לפני שנה, סתם הייתי נתקעתי אצלנו, אז אמרו לי שצריך פה כזה אוטונומי, סדר גודל של מיליון שקל. לא עכשיו, מה קורה במטר? וכמה זה מול טרקטור הרגיל? עם אותם ביצועים? ב-100 שקל אתה יכול לעשות טרקטור פנטסטי. זה פי עשר? מתייחסים לתפוחים למיץ, תפוחים לליבה, תפוחים לשמן, אבל לא למשהו, לא לפי למאכל. כלומר, לא בלי רגל, ששוכב יפה ככה בקרטון שלו בסופרמרקט, אני יכול לקנות. גם בנושא הזה יש כמה סטארט-אפים, סטארט-אפ אחד זה איזו קרובוטית, חברה ישראלית, גם היה להם איזה שיתוף פעולה עם המעבדה שלנו, הם בנו רובוט קרטזי, כלומר שלושה אה, פרקים פליזמטיים, רובוט יכול להיכנס ממש לתוך העץ, אה, מה שהחיסרון שלו שהוא די דאיטי, מגיע לעץ, מסובב את התפוח, ככה הוא מנתק אותו מהענף ומושך אותו. סטארט-אפ אחר, סטארט-אפ קליפורני, זה דווקא בסלואו מושן, זה רובוט מאוד מהיר. הבעיה שלו שהוא לא יכול להיכנס לתוך העץ, כלומר הוא מצליח לקטוף את הנוף של העץ מבחוץ, אם יש משהו בפנים, קשה לו לעבור את המכשולים בגלל המבנה שלו. דברים אחרים שיש בנושא של קטיף, יש רובוט לקטיף תותים, שחברת אגרובוט, גם הוא חוטף חטוטים, בחור של למעלה מסדר אותם. יש רובוט לקטיף מלפפונים של רונן, אה, לא לא חבר'ה מהולנד, הולנד ולא דנברג, לא הולנד? הולנד? עוד בעיר אותה חבורה עשתה גם רובוט אחר, שאנחנו נרחיב על דיבור עוד מעט, שזה חלק מפרויקט קרופס לקטיף פלפלים. שימו לב גם לכמה הרובוט הזה מסופק, כמה דקות חופש שיש לו. מה אפשר לומר על כל הרובוטים האלה? בגדול, ספורני חוזר למה שאמרתי מקודם, מה הבעיה ברובוטיקה, שאם יש לי רובוט אחד, הוא מצליח לעשות משימה אחת, כלומר כתב מלפפונים, שער השנה הוא שוכב במוסד ונמאס. קצת נושאים מאקדמיה, אה, כשאנחנו מדברים על רובוט מוכן משימה, העבודה הראשונה שתציג זה עבודה של ראשון, קצת כל, שהוא מדבר על רובוט מינימלי לביצוע משימה. הוא הגדיר את זה כמה משימה, ואז הוא מנסה למזער את הממדים של הרובוט. למה זה טוב? זה פחות אנרגיה, מנועים יותר חלשים, וכתוצאה מכך גם רובד יותר זמן. עבודה אחרת שמקושרת לזה זו עבודה של סמייסים יאן וצ'יין, שהם אמרו, בואו אני את מספר החוליות. אם אני יכול לפתור את הבעיה בתשע חוליות, בואו נבדוק אם אני מצליח לפתור אותה גם בשבע או בשש או בכמה שפחות חוליות. מוטיבציה בערך אותה מוטיבציה, פחות זה, פחות משקל, כאילו, פחות חוליות, מנוע שוקל קצת הרבה, פחות משקל, פחות אנרגיה, יותר זול, יותר. פה זה מה שהחלטתי שדיברנו על קרופס, קרופס זה פרויקט אירופאי, כתוצאה מכך הם אה, הגדירו כמה משימות, שחלק מהמשימות האלה זה, זה קטיף של הפלפלים, אה, סוס, אה, קטיף של עוד איזה פלי, ואז הם אמרו בואו נגדיר שקטיף של הפלפלים זה המשימה הכי קשה מכל המשימות, ואם אנחנו מצליחים לעמוד בה, אנחנו מצליחים לעמוד בכל שאר המשימות. שזה משהו באמצע בין רובוט אוניברסלי לרובוט אה, מוכן משימה. זאת אומרת, הולכים על הכי קשה, על המשימה הכי קשה. גרסה א', הם אה, הגיעו לרוב 8 בין 7 או 9 דקות חופש, זה תלוי אם זה רובוט לליסוס או אה, זה רובוט לקטיף. בגרסה 2 לדעתי הם נקראו 14. אני חושב שהם נשארו בסוף בתשע. הם נשארו בתשע, הם נשארו בתשע. 9 דקות חופש. עבודה שנעשתה במעבדה, של דיפי לא בלוק שהרבה מהעבודה שלנו מתבסס עליה, הוא הלך לשדה, התחיל למדוד את הביצים. התחיל מזה שזה המכשיר שלו, שאותו הוא בנה, שזה מכשיר למדוד ביצים. אמר, בנה מודלים במחט של עצים. פיתח כל הנושא של קינמטיקה ודינמיקה של רובוטים, כלומר איך אפשר להגיע לפרי מסוים עם רובוט מסוים, ממש כאילו כל המשוואות של דינמיקה, קינמטיקה, תכנון אה, מסלול פלאטה וכן הלאה וכן הלאה. אה, עשה גם בחירת מיקום אופטימלי, כלומר מהו המיקום האופטימלי בשביל אה, ששם צריך להקים את הרובוט ולפתוח את הפירות. ולבסוף עשה מחקר מאוד מעניין על גודל סאגה שזו איזושהי שיטה לייעול החישובים, כי החישובים שאמרתי היו לוקחים לו בין ימים לשבועות, על כמה מוקשים ברום עליו. ובכלל, בנושא גם עושה לצמצם את זה, על פי עשר עכשיו בואו נדבר קצת על המתודולוגיה שלנו. המתודולוגיה שלנו, אנחנו מתחילים עם שלב של זיגול עצים. זיגול עצים זה עוד פעם מבוסס העבודה של ריקו, אנחנו הולכים לסדר עוברים עם המכשיר ידנית על כל עץ כל פרי וזה, ובסוף בונים מודל מטלאב כמו שזה יוצא פה. אחרי זה בונים טנזר זמני הגעה. פה, בשני השלבים האלה, יש, זה בעצם החידוש של השיטה שלנו יחסית למה שראינו במחקרים עד היום. כמעט תמיד מה שעושים, עושים בו זמנית גם את האופטימיזציה, גם את אה, אסיפת נתונים. כלומר, מנסים לעשות משהו, רואים מצליחים, לא מצליחים, ובכמה זמן מצליחים, ומזה ממשיכים למשימה הבאה. בהתאם לפונקציות האופטימיזציה הנתונה. אנחנו אמרנו לו, בואו נפריד את, את השלב הזה לשני שלבים. פעם אחת אני הולך ממש ברוט אה, פורס כזה, אני הולך לבדוק את כל הקומבינציות האפשריות, כלומר, אני בודק האם אני יכול להגיע לכל פרי מכל מקום, בכל קונפיגורציה, תכף אני ארחיב על זה דיבור, ואז אנחנו נעשה את זה אופטימיזציה על הנתונים שכבר קיבלנו. תכף אני אסביר את זה בטוח. נגדיר את האילוצים, כלומר כשאני עושה פונקציה קונטרנטיזציה מה האילוצים, מה, מה מוביל אותי בחיים ומכאן על ידי עוד כלים שאנחנו פיתחנו, עוד כלים אה, שקיימים היום בשוק, נגיע לרובוט אופטימלי לביצוע עצים. אז בואו נעבור שלב קודם כל בידוד העצים, כמו שאמרתי, אה, הולכים לשדה, אשכרה עוברים המכשיר על העץ המידוד כזה יכול לקחת לעץ אחד בין חצי יום ליום. כל העבודה זה המון עבודה, זה נותן דיוק מטורף, אבל זה עוד המון המון עבודה. ככה מקבלים את המודל של הזה. סתם בשביל לספר את הראש, יש רצינים בערך 300 פירות, תחשבו כמה זמן לוקח 300 פירות לבדוק כל פרי, מה הקוטר שלו, מה המיקום שלו וכן ויש ככה עבודה במאגר שנעל על ליישם ליישם. מצד אחד זה המון זמן עבודה של החבר'ה, מצד שני זה לא מספיק לנו בשביל להשיג מסקנות מטורפות ומרחקות לכת, כי עוד פעם. זה לא על ידי צילום? אה, <clears throat> לא על ידי צילום וידאו אפשר לא, לעשות? לא, מה שראינו עד היום שהדיוקים לא מספיק דומיננטיים. יש גם אה, אה, רדאר דומים ודיטטים והדיוקים שם לא, לא משהו. הבעיה הגדולה יותר זה, נאמר אפילו יש לך פוינט קלאב מצוין, אתה עדיין צריך ידנית, או אלא אם כן תגיע למשהו טוב יותר, באמת להגיד מה הטופולוגיה ומה ההיררכיה, באמת מה זה גזע, מה זה, מה זה אה, גם הקלסיפיקציה וגם באמת ההיררכיה, כדי שתוכל אחרי זה לעשות את זה. וזה נעשה, אני מקבל... פרויקט לג'יפ. בתקווה שזה יהיה, אין ספק שאנחנו נשמח... אה, יותר מזה, עם זה באתי אליך ולדן כאן כמה פעמים לשאול, אמרתי שאין לי מספיק דעת. אוקיי. אה, ככה נמדה הספרייה של העצים, שזה כל העצים אה, שמדדנו, אז כבר פה בואו נדבר שתי מילים על מתודולוגיה באמת בעצמה. אנחנו עובדים על סימולציה במה שאנחנו אין שום דבר שבנינו לבסוף. אבל כל הסימולציה, כל העצים שאני עובד עליהם, הם עצים שנמדדו באמת בשדה. זה לא עצים שהמצאנו. לרוב זה עצים ממש נמדדו ככה בלי בלי ענף אז אחרי שדיברנו על מידול העצים, בואו נגיע לשלב של הבניית תדר. תדר זה מטריצה תלת מימדית לצורך העניין. מה שאנחנו מבינים בשלב של התדר, אנחנו בונים זמני הגעה, כלומר המטריצה הזאת, זה התדר הזה, זה מטריצה שמרכיב את זמני הגעה. מבדים לבדים מסוים, ממיקום מסוים בקונפיגורציה מסוימת. אני מתחיל למלא אותה, אני רושם כמה זמן לוקח לי להגיע לכל פיוט. מתחיל למלא אותו, ממלא את הכל, שימו לב שיש פה גם כאלה של אינסוף. מה זה קונפיגורציה? יש params. השאלה זה רובוט, עוד לא בנית אותו. זה בדיוק השאלה. אני בונה כמה רובוטים בסיסיים, כלומר אני לוקח רובוט בצורה מסוימת, הוא משחק עם אורך החוליות שלו, וכל אחד מהיוונים כאלה זה איוונים לאורך השורה הזאת. עוד פעם, אם אתה יכול יש לך כן, גם רובוט לוקשן וגם קונפיגורשן. כן. בערך מה זה כל אחד, לא... אז ככה, אם יש לי רובוט, הדיאגרם, זה בעצם הפלסטיקים, איך התצורה, איך אתה מחבר שתי חולות אחד לשני. ולכל אחד מהם אתה עושה את כל התכנון מסוג, את כל הדברים, כל זה, עד שאתה מגיע לזה שלוקח 13 שנים. ניסיתי כמה שיותר להימנע ממילה DH פראמס. זה בגדול זה DH פראמס. פרמטר DH פשוט זה הקינמטיק צ'יין שלו. בדיוק, לגמרי. זה אוקיי. מבנה של... אה, רב-ממדי, אבל אתה לוקח ממנו מייצגים, הווי טיפוס, ונותן להם אינדקס וזה הציר שלך. כי מה הרעיון שלי, אם בונים איזה מכלול בסיס, אז אין את הפלואה, החוליה לא יכולה להיות רציפה, כלומר זה בדיוק. אז בואו נגיש שהחוליה שלי המינימלית, לא יודע, 20 סנטימטר, משהו כזה. לא, אני לא אסכים פה. configuration זה לא טיפוסים ואורחים. בדיוק, בדיוק. והלוקיישן הרי זה וקטור תלת מימדי אבל גם פה נכון, נכון. לא אני לוקח טיפוסים. נכון, נכון. שזה זה לא... ואם אוקיי. כן. אתה צריך להגיע לכל פרי ולחזור, ואולי תהיה בעתיד יותר חכם, לבנות רובוט שמגיע לכמה. על זה נדבר בעבודה להמשך, כן. אוקיי, אז ומה קורה כשאני לא יכול להגיע לפיר, זו שאלה עוד אוקיי, <coughs> מעניינת כאילו, בנושא של אופטימיזציה, כי טנזור אני לא יכול לרשום שם אופס, חייב לרשום שם משהו, אז אנחנו אוקיי, רושמים ביגם. מה זה ביגם? ביגם זה איזו שיטה שהוזגה על ידי וליבה לפני, כמעט יובל, שהרעיון שאני רושם איזשהו מספר שהוא בהגדרה הרבה יותר גדול ממה שיש לי עכשיו. לצורך העניין, אם אני מדבר על זה שהסדר גודל הטיפוסי שלי של להגיע לפרי זה מספר שניות, ופה חשוב להדגיש שאני מדבר להגיע לפרי, זה רק הקינמטיקה. כלומר, אני לא עושה את ה safety, הצהרות safety, אבל לבדוק safety בו של להגיד שעצרתי ולא נפגעתי בשום דבר, וזה לא מחשב, לא מחשב את הזמן עיבוד אה, תמונה וחישוב מסלול, רק קינמטיקה נטו. אוקיי? עכשיו, אם אני מדבר כבר כמה שניות, אז ביגם יהיה מיליון. כלומר, בטוח שהביגם הזה לעולם לא יילקח, אלא אם כן אין פתרון פיזיבילי. ואז גם קל לי לראות, כי אם אני מצפה לקבל תשובה שנגיד, לא יודע, אלף שניות או אלפיים שניות או משהו כזה, ואני מקבל פתאום שני מיליון, אז זה סימן שמשהו פה לא בסדר. אוקיי, ולבסוף של השלב הזה, שזה שלב אחד החישובים פה, אני מקבל תוצאה טנזור זמנים AIJT. הטנזור זמנים הזה מתאר לי כזכור כמה זמן ייקח לי להגיע לכל פרי ממקום, אה, לכל פרי I ממקום K כאשר רובוט במבנה מספר J. אוקיי? יש לי רשימה של מבנים. צורך. נגדיר עוד טנזר בינארי, BIJK, שמוגדר פשוט AIJK קטן מביגם, פירושו 1 אפשר להגיע, 0 אי אפשר להגיע. זה המטרה שלנו. אחרי שבנינו טנזר, בואו נדבר על פונקציות אה, המטרה. בגדול אנחנו רוצים להגדיר שתי פונקציות המטרה, זה מה שדיברנו עם חקלאים, יש כאלה שאמרו לנו ככה, יש כאלה שאמרו לנו אחרת. יש כאלה שאמרו, אני רוצה מקסימום פירות לא להתבאס, יש כאלה שאמרו לא. מעניין אותי יותר הזמן קציב. כלומר, הזמן שלי זה כסף, אז אני רוצה כמה שפחות זמן קציב, כמובן בתנאי שאתה מוליד לי אחוז כזה או אחר של הפירות מהעץ. אם אנחנו נדבר על פונקציות המטרה של מיזור הזמן, נתחיל מזה, בואו נדבר קצת על מה, היא מסתירה בעצמה. קודם כל, כמו שאמרנו, A, IJK זה הווקטור הזה, זה הטנזור הזה של הזמנים, XIJK זה, זה טנזור בינארי באותו, באותו הגודל, שמסמן האם, פרי, האם אה, אני לוקח את ה... נגיד את הפרי מספר i ממקום מסוים ולמקום אחר, או לא, או שאני לוקח אותו ממקום אחר. הרי כל פרי אני יכול לקחת בדרך כלל מכמה מקומות. מה אני בוחר? האם אני בוחר לקחת אותו בקונפיגרציה הזאת, או אני בוחר לקחת אותו במיקום אחר. עכשיו, כדי שאני לא ארצה כל פעם לשנות את המיקום ולשנות את הקונפיגורציה שלי, כי כמו שאמרנו, אני יכול בגדול, אני מרשה לעצמי להגדיל את הרובוט מחדש, יש לי פה שתי קנסות. קנס אחד על מספר ההחלפות של הרובוט, קנס שני על מספר השינויים של המיקום. עוד פעם, לוקח לרובוט זמן לנסוע ממקום למקום. אז Y ו-Z זה החלפת קונפיגורציה והחלפת מיקום. אתה יודע מה זה שאלה מצוינת? אה, לא, לא, לא. שאלה מצוינת זה שאלה של קליק הבא, זה התשובה. אוקיי, אז נכון, זו שאלה מצוינת, למה? כי יש לי פה את הכלי. Z זה אינדיקטור, האם מיקום K נלקח בכלל או לא? כנ"ל, YG זה אינדיקטור, האם הקונפיגרציה הזאת השתמשתי בה או לא? כלומר, זה וקטור, זה כבר וקטור חד מימדי שהוא מסמן, נגיד, יש לי אלף מיקומים שאני בודק. מתוך אלף מיקומים, אני מסמן כל, כל מיקום, אם לקחתי אותו או לא לקחתי אותו. אחד לקחתי, אפס לא לקחתי. כמובן, בגלל הפונקציה למטרה כזאת, אני רוצה לקחת כמה שפחות מיקומים וכמה שפחות קונפיגרציות. אז אה, זה כל, ה... כל מה שמסמל את זה, אוקיי? עכשיו, יש פה עוד איזה טריק נחמד, בגלל שוואי וזה אתם משתנים בינאריים, אז נורמה 0, שכזכור נורמה 0 זה כמה איברים שונים מ-0 יש לי בתוך הוקטור, ואז שזה בינארי, האיבר שונה מ-0 זה פשוט 1. ואז אני יכול לרשום שנורמה 0 שווה לנורמה 1 במקרה של אינדיקטורים או משתנים בינאריים. זה טריק נחמד, ואז אני יכול להחליט את הפונקציה לפונקציה כאילו עם נורמות 1, שזה הרבה יותר נחמד והרבה יותר סימפטי. הוא לא מבוסס על אה, סיפור של בוידן. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על מיצוב מספר הפירות. סבבה, החקלאי הזה שרוצה מינימום זמן, סיפרתי אותו לכיף, אני הולך לחקלאי אחר שרוצה מקסימום פירות. מה אני אומר לו? עוד פעם, להזכירכם, כן, EIDP זה הדקטור, זה הטנזור הזה שמסמן סך הכל האם אפשר לבדוק את הפנים בקונפיגורציה במיקום הזה או אי אפשר. ואם זה עוד פעם, אם אני לוקח את זה או לא לוקח את זה, ו... אה, סליחה, השאלה שאני שואל פה, סך הכל אני סוכם אותך על הכל ואני רוצה כמה שיותר שאלות, השאלה שאני שואל, איך אני אדאג שסך הכל x פשוט לא, לא יבחר להיות אחד זהותית. אבל הכי טוב, אני בוחר x שווה לאחד, אני סוכם את כל הוקטורים b, את כל הטנזור b, אבל קיבלתי מקסימום. בשביל זה יש לנו את כל הנושא של אילוצים. מה האילוצים שלנו אומרים? בואו נתחיל דווקא מהסוף. קודם כל, האילוץ האחרון של חיים, חיים דינמיים. למה הוא אחרון? ככה נהוג אצל אנשי האופטימיזציה, או בפקולטה של תעשייה מדינית, ככה לימדו את זה. עכשיו, בואו נדבר על האילוצים המאוד חשובים. קודם כל, האילוץ הראשון שכל כלי ניתן רק פעם אחת. בין אם הפונקציה פה היא מינימום הזמן או מקסימום כמות הפירות, אני רוצה לכתוב פרי פעם אחת. למה? כבר שהוא לא יהיה אז אני, מה שאני עושה, לכל i, שזה כל פרי, אני עושה סכימה על כל J וכל K, כלומר על כל המרחב של הקונפיגורציה, כל המרחב של המיקומים, ומבקש שזה יהיה קטן או שווה מ-1. מה זה בבינארי קטן או שווה מ-1? או 0 או 1, כלומר או שלא ניתן בכלל, מסיבות כאלה ואחרות, או שניתן אבל פעם אחת. אוקיי? זה המשמעות של הדבר. שכל כלי נפתח לכל דרך כלל פעם אחת. דבר שני, סף מינימלי תיאורטי קציף. כמו שאמרתי, אם אני רוצה ללכת על מינימום זמן, הכי נוח לי לבחור, אני שווה לאפס, זה אותי. אז מי מוזמן אפס זמן, יופי, עשיתי עבודה. מה הבעיה? אז? אף חקלאי משום מה לא ממש לא שמח מהרעיון הזה, הוא אומר, לא, אני רוצה מינימום פירות, נגיד 70 אחוז או 60 אחוז, אוי, סליחה, אז N זה מספר הפירות שיש לי על העץ, ETA זה האחוז פירות, תכף אנחנו בעצם יכולים להשתמש. דבר שלישי זה שני קשרים מתמטיים שחשוב מאוד להכניס, פירות מיליון, נסתכל על המשוואה פה, נשים לב שיש פה Y, Z ו-X. עכשיו, איך אני דואג שהקנס שלי אכן ישולם? כלומר, בתור פקח חניה, איך אני דואג ש-Y אכן יקפוץ במקום מסוים אם לקחתי X ששייך לאותו המיקום, אה, לאותו הקונפיגורציה או לאותו המיקום. כלומר, אני צריך למצוא איזשהו קשר בין X ל-Y ל-J, Y ו-Z. אז הקשר כזה. בגדול, מה אני רוצה? אני רוצה שאם בכל המרחב של X, בואו נחשוב שזה כל המרחב של X, נראה אותו דבר לא זמנים אלא 1 או 0, קיים למשל עבור פרי מסוים, אה, לא עבור פרי מסוים, סליחה, עבור קונפיגורציה מסוימת, יש איזשהו פרי שאני כותב באחד ה... מאחד אה, המיקומים, אז אני חייב שיהיה שם אחד, אחרת אני רוצה שיהיה שם אפס. אז מה שזה אומר זה יהיה אחד, אם קיים פרי x1 שגדול מ-0, או אפס אחר. עכשיו, אפשר לרשום את זה גם אחרת, אפשר לרשום ש-y, j, גדול ממקסימום של כל הדבר הזה. כי המקסימום הזה, עוד אוקיי, פעם, יכול להיות או 1 או 0, אין שם אופציה אחרת זה אינדיקטור. אז אם הוא שווה ל-0 אז הוא יהיה גדול שווה ל-0, אם הוא 1 יהיה שווה ל-0. אם הוא גדול ממקסימום, הוא יהיה גדול מפועל x. לא זה, לכן אני מגיע אכן חזרה לשני הקשרים האלה. הקשרים האלה זה טריק מתמטי מאוד נחמד, אז למה לא דפוס עכשיו? אפשר לסבך עם זה, מה שאתה לא, למה נצטרך גם בעיה בצורה פורמלית. ושני דברים אחרונים, אני מגביל את עצמי למספר קונפיגורציות ומספר הצהרות. אני יכול להגביל ולא להגביל, או בחלק מהמשימות אני מגביל, בחלק מהמשימות אני לא. למשל, במשימה של מינימום זמן פחות שווה לי להגביל, כי זה אילוץ אילוץ מובנה בתוך הפונקציית המטרה, כלומר אני משלם לפנס, ולמרות זאת בפונקציית מקסימום פירות אני רוצה להגביל את עצמי ללא יותר משתי הצהרות או לא יותר מקונפיגורציה אחת. שווה או בקונפיגורציה? זה בדיוק השאלה הטובה. אפשר גם ככה וגם ככה. אני אסביר לך למה לפעמים אני שם את זה בכוונה שווה, אפשר את זה שווה פה. כי לגבי התגובה הזאת אני מסכים איתך, לגבי הזה, אני לא אשגע את נאמת ככה, אגיד לו לא, אל תעצור. הוא נוסע לו לאורך העצים, תעצור פעם אחת וזהו, אל, תסתבר. אוקיי? מצד שני, עוד פעם, מה שהיופי בכל השיטה הזאת, שמה אתה אמרת, למה לא קטן שווה? אין לי בעיה, פשוט קטן שווה. הבעיה, כאילו, הפתרון של הבעיה זה לא משתנה. יכול לפתור את הבעיה שאתה עושה. אוקיי, אז בואו נסכם. אז יש לנו שתי הגדרות לפונקציות אופטימיזציה. פעם אחת זה מקסימום מספר מספר הקרוב, פעם שנייה זה מיום מוזמן. עוד איזה קטע נחמד, בספרות ראינו שהבעיה הזאת של למצוא רובוט אופטימלי זו בעיה ששייכת לתחום של NP-Complete, לא הובילו שם שום הוכחה. בסדר? עכשיו ההוכחה, הניסור של הבעיה הזאת זה בעיה שנקראת 0-1 LP, LP linear programming, שזה בעיה לפי כל הספרים, זה בעיית LP קונפליט. לא LP רק, LP קונפליט. זה לא אומר שהבעיה הספציפית שלך היא LP קונפליט. אה, הניסוח הזה. הניסוח מראה... המחלקה הכללית, כן. כן, כן, נכון. הניסוח שייך למחלקה. אבל יכול להיות שיש מבנה ספציפי לבעיה שלך שהופך אותו לפולינום. נכון, אבל לכל היותר הוכחתי שזה לא LP רק. יכול להיות טוב יותר, אבל... כן, אוקיי. בדרך כלל מדברים על כל הניתוחים של ILP, Intergeric Neuroprogramming, כי LDR. כן. עכשיו, אם אני מצליח לנסח את זה ככה, זה כבר LP קופלית ולא LDR. כלומר, שיפרתי כבר מהמקרה יותר גרוע. אתה צודק שזה יכול להיות יותר טוב. זה היה אוקיי. אגב, אצלך אתה בדקת בסוף מה אצלך complexity, או מה מבחינתך באמת זמני החישוב? אני מתאר מישהו גרוע, הוא על סף הגרוע ביותר, נכון? הוא ממש שם. כן, כן. עכשיו, אחרי שבואי נתחיל מה עשינו עד עכשיו, אז עד עכשיו כבר הגדרנו את פונקציות המטרה, את האילוצים וזה, עכשיו אפשר לפתור את זה, כאילו, לא אפשר, כדאי לפתור את זה, כשהגדרנו את היותר זה. אפשר לפתור בכלים שהגדרתי באיזשהו שלב, כלים שפותרים את זה, אבל אפשר גם ללכת בכלים שקיימים פשוט בשוק, אה, שנקרא אפשר להוריד באינטרנט, יש מטלב, יש CVX, שזה דרך לרשום ממש תשובות אופטימיזציה בתוך המטלב. וגרובי זה אחד הסולדרים של חברת IBM, שגם לאקדמיה זה בחינם. אתה מגדיר את הבעיה, מגדיר סולדר, לוחץ על f מגיע לפתרון. וזה כרגע עונה גם לשאלה שלך, אתה רוצה קטן שלם? תשנה את החצי שנה הזאת, תרשום קטן שלם. אינטג'ר קודם מופיע בשניהם? לא, רק בגרובי. ב-CVX? אה? כן. לא. זה convex, כן. כן. ב-CVX זה רק convex, אבל CVX יודע לעבוד עם גרובי. כלומר, אם אתה מתקין גרובי, אתה אומר לו שזה הסולדר, הוא יודע לפתור לך integer. אני חושב שיזהר היה פחות אכפת לו אם אתה עושה, הוא הוא רוצה לדעת מתי פיזית, מתי המשימה שלך היא מוגדרת כקטן לי, או מתי היא שווה. אתה אמרת את זה בעניין למשל הנסיעה בטרקטור, כן. אם אתה רוצה לעבור על כל העצים או על כל המקומים, או שאתה לא רוצה לעבור על כל המקומים. לא, אבל פה אני רוצה גם להגיד שנייה לדעת את הנושא החשוב הזה, שעוד פעם, מה הייתה עולם כל חוזר על ההפרדה הזאת, שפה אין לי בעיה לשאול עוד פעם את השאלה, לשאול שאלה אחרת. כי חישוב... אתה מבסיס לא נתונים פעם אחת. בדיוק. כי הזמן חישוב בגדול של אוטומט. אני משווה את זה לליטוב של זה, כי בין ימין לשבועות, גם, כאילו, כשעבדנו על זה, זה הזמן חישוב די גדול, עכשיו זה ירד לכמה שעות בודדות על המחשב, אבל כמובן זה בעצם מבנה לא נתונים, אני מקבל תשובה תוך שתי דקות. תשנה את זה. אז כמה זמן לוקח לבנות את הטנזור וכמה זמן לוקח לבנות בעיה? ל-20 ומשהו עצים, בשמונה קונפיגוריות, בשמונה ארוכות שונים, לוקח לבערך יומיים, מחשב בודד, ארבעה מעמדים, כלומר, בונה בסיס, ואז לפתור בעיה ספציפית של אופטימיזציה של שתי דקות כבר? דקות. כי זה האינטג'ר. אז כמו שאני מילה בין חצי דקה לעשר דקות, אבל דקות. כלומר, להכין קפה ולפתור את השבתים. זה הזמן. עכשיו? אפשר? כן. אתה, אתה נותן כאילו מחיר למספר הקונפיגורציות, נכון? כן. בלי קשר למבנה שלהם. בלי קשר. כלומר, אם, אם יש שתי קונפיגורציות שחולקות נניח שבעה מתוך שמונה מפרקים, שתי המכירות שלא חולקות כלום, זה, זה לא משנה. לא, זה, זה לא משנה, זה גם לא כל כך... אה, לא תחשוב זה יותר מדי. אוקיי. בטח זה גם היום, הוא משאיר את זה ליניאר, כי אתה עושה הפרש בין y1 ל-y2. נגיע רגע זה. אז אחרי שהגדרתי משימות, אני הולך סטנדרטים או בעצמי, ומגיע לאיזשהו רוב. כמו שאמרתי בהתחלה, עבדנו על תמנות שזה מחשב במקבילי של הטכניון, אז עבדנו עם הדברים האלה, אחרי זה כתבתי דברים בעצמי, שיפר פלאים, עשיתי משהו שמותאם למשימה ספציפית ולא כללי, אבל לא גם כללי זה עובד. אוקיי, אז בואו נעשה סיכום, אז קודם כל מידע מנצחים, בנינו את הטנזור, מהטנזור בנינו, החלטנו מהי פונקציית המטרה, עוד פעם בהתייעצות עם החלטו, חקלאי או מי שאתה רוצה. הגדרנו אילוצים קוואטות בהתאם לבעיות שלנו או בעיות של החקלאי, ומצאנו רובוט אופטימלי ומהו מיקום האופטימלי לאותו הקטיף. או מיקומים אופטימליים. בואו נראה כמה ניסויים, הכל זה ניסויים סימולציות, ונסתדר מה בדק. אז קודם כל אני מזכיר לכם שאנחנו רוצים לבדוק את הכדאיות של הרובוט המודולרי. אמרנו משימה, בעיה הראשונה שהגדרתי שרובוט הזה מאוד לא כדאי לאורך השנה. רובוט קטן מוכן משימה לא-, לא שווה להשתמש לאורך השנה, הוא רובוט לא ממוסד. עכשיו רובו שמתאים לפרי אדם הוא לא טוב לתפוחים ולהפך. אז אמרנו בואו נעשה שתי משימות שונות לאורך השנה ונראה מה יותר טוב. לקחנו שתי משימות לאורך השנה, שפעם אחת רצינו לראות מה הרובוט למינימום מוזמן, פעם שנייה רובוט שפותח מעצום פירות, והלכנו לעוד בדיקה, אמרנו יש לנו מטה אחד, יש עצים